دی بری سر بارشی دیر شاب کی ترگینه یو شوستم گرگینه شاب کی ترگینه یو شوستم گرگینه I'll Latina, you, Chibri.

ahu bulan Adeyi öki çepindi işidir ahu Kim ge kim yaş güne dilber güne Kim ge kim uçurasıdır yaş güne dilber güne hey. Aldı köyüm nimeli bir